En esta fiesta de ánimas nos vestimos los sargentos y las sargentas con el traje típico, luego formamos fila en la plaza para ir a la iglesia, a la misa y luego después hacemos las corridas de sargentos. Una vez que ha terminado la carrera de sargento, vamos a la escuadra por los barriñones de los dulces para que la gente los compra para sacar dinero para las ánimas benditas.